Facciamo questa scena che è divertente, no? Perché è un po' da film. Con la valigia di cartone, perché è sempre così nei film, no? Al sud, il viaggio della speranza, Busti al nord della patria, della, della terra, del riso, come vieni attorno? Ah, dicendo toc toc scusate io coltivo riso in Calabria sì infatti quando io dico così rimangono per tre secondi zitti e poi io No, in Calabria. Ma in Calabria è tutto deserto? No, no, noi abbiamo il pollino che c'è da tant'acqua e ci riesce a far continuare il rischio. Però mi sembra di capire che l'accoglienza, ah, di capire e di vedere, perché ho visto con Manu, insomma, che l'accoglienza e l'integrazione e non, non c'è assolutamente concorrenza, anzi ci si scambiano addirittura i pensieri. Assolutamente sì, noi con la Langa di Vercelli eh, ci stiamo sentendo molto spesso per la coltivazione, per le tecniche innovative, perché comunque essendo un pochettino lontani dalla, dalla padre del riso, eh beh, trovare dei tecnici da me in zona è difficile, quindi eh, noi ci sentiamo un po' più spesso da, qualche mese a questa parte per poter migliorare